sois vosotros, sois vosotras. Sumar va de pensar nuestro país en serio. No necesitamos pensar igual, necesitamos caminar juntas. De esto va a sumar, del país a favor.